бәрекелді Жан қаша бұндыздың тақымында мәреге турала мәреге турала сегіз қырлы бір сырлы азамат таста еңкей еңкей кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген қайып атамыздың баласы елдің еркесі қаша бұндыз тастады қадірменді ағайын жоғарғы мәреге қазыналы қария арысбай ақсақалдың домбыра қасқа есімді атыменен сегіз қырлы бір сырлы азамат қайып атамыздың баласы жанка шабандоз тастады қадірменді ағайымыр арысбай ақсақалдың домбыра қасқа есімді сәйгүлігі қадірменді дағай өмірі құлшығаш сәпелі көкеміздің атыменен